नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैसे करें सॉल्यूशन में और आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि कैसे आप नाम से किसी का भी वशीकरण कर सकते हो तो दोस्तों नाम से वशीकरण करने का आसान मंत्र का इस्तेमाल कर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके जी तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक को तो दोस्तों नाम से किसी को भी अपने वश में कर सकते हो जैसे कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड है कोई बॉयफ्रेंड है पति है पत्नी है या फिर कोई सोतन है जैसे कि आपका पति किसी गैर औरत के साथ या फिर आपकी पत्नी किसी और से प्यार करती हो और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आपका कोई दुश्मन है जो आपको तंग कर रहा हो तब भी आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए जानते हैं वह कौन से उपाय हैं कौन से टोटके हैं जिनका इस्तेमाल कर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं तो आइए चलिए जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना ये है कि शनिवार के दिन कोई भी एक सफेद कागज लेना है उस कागज को आपने किसी भी मेज या किसी चीज पर भी रख सकते हो उसे आप रखने के बाद जिस किसी का भी आप में वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम उस पर लिख देना है नाम लिखने के बाद आपने इसमें आपने चावल के कुछ दाने डाल लेने हैं और कुछ सिंदूर की मात्रा डाल लेनी है जी और उसके बाद हमारी स्क्रीन पर जो मंत्र दिखाई दे रहा है आपने इसका पाँच बार उच्चारण करना है ध्यान रहे इस मंत्र का उच्चारण करते समय आपका पूरा ध्यान इसी मंत्र की ओर होना चाहिए ध्यान केंद्रित करके आपने इस मंत्र को उच्चारण करना है उसके बाद आपने जिस किसी का भी वशीकरण करना है उसका पूरा ध्यान से उसका नाम लेना है नाम लेकर आपने शब्द बोलना है कि वो हमारे वश में हो जाए उस मंत्र के उच्चारण करने के बाद तो उसके बाद आपने हमारे मंत्र को उस कागज पर लिख लेना है जैसे ही आप उस कागज पर मंत्र लिखोगे तो उसका वशीकरण होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपने उस कागज को किसी भी चलते पानी में बहा देना है उसके बाद घर आकर आपने अच्छी तरह नहा लेना है और फिर आप देखोगे कि जिस किसे भी आपने वश में किया है वह आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो गया है तो दोस्तों इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं है आप हमारे द्वारा दिए गए इस मंत्र टोटके का इस्तेमाल कर किसी को भी आसानी से अपने वश में कर सकते हैं अगर टोटका करते समय कहीं पर कोई परेशानी साबित होती है तो आप हमारे दिए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जिसमें आपकी पूरी सहायता की जाएगी आपका पूरा प्लान बताया जाएगा तो ये कहते हुए ज्यादा जाऊंगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैसे करें सॉल्यूशन में और आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि कैसे आप नाम से किसी का भी वशीकरण कर सकते हो तो दोस्तों नाम से वशीकरण करने का आसान मंत्र का इस्तेमाल कर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके जी तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक को तो दोस्तों नाम से किसी को भी अपने वश में कर सकते हो जैसे कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड है कोई बॉयफ्रेंड है पति है पत्नी है या फिर कोई सोतन है जैसे कि